Okay, so ang ating pong pag-uusapan ay isang mensahe na sabi nila, Pastor, alam mo, napaka-sensitive ng topic ng giving. Actually po, ayoko magbigay ng ganong idea. Sapagkat sa katotohanan, mga kapatid, ang basis natin lagi ng preaching is the Word of God. Pagka ito po'y nasa Bible, mga kapatid, we should preach the whole counsel of God. Amen? Kailangan po talaga ipangaral ang buong kapay- kapayuhan ng Panginoon. The whole counsel of God. At ngayong gabi, sinasabi ko po sa inyo, mapapatunayan nyo po na bilang mananampalataya, ang mensahe ng giving ay hindi mabigat na usapin sa mga mananampalataya. Kasi sa totoo lang po, sino ba sa atin ang makapagbibigay nang hindi tumanggap? Di ba? We are all recipient of God's blessing. Ibig kong sabihin mga kapatid, lahat naman po sa atin, kaya lang tayo nakapagbibigay sapagkat lahat tayo'y tumanggap. Lahat po tayo. Pag-usapan natin ang talino mo, kanino nang galing yan? Pag-usapan natin ang lakas mo, kanino nang galing yan? Pag-usapan natin ang mga, ha, ang trabaho mo, ang lahat ng bagay na ini-enjoy mo sa buhay mo, kanino nang galing yan? Lahat yan ay pawang sa Diyos nang galing. Amen? Kaya ho mga kapatid, hindi po pwede na okay ka sa receiving, pero ayaw mo ng giving. Di ba? Dahil bago pa ako makapag-practice ng giving, for sure, ako'y tumanggap na sapagkat may Diyos na nagbigay. Kaya iyon ang concern ko sa bawat isa po sa atin. Now, listen to this. Maring ito po'y nabanggit ko na sa inyong minsan. Pero let me give emphasis on the three mentalities sa tinatawag nating giving. Okay? Mga kapatid ho, maging open-minded tayo. Di ba? Not to judge anyone, but please search your heart tonight. Okay? May tatlong klase ng mentalidad sa giving. Okay. Ang isang mentality sa giving, tunog pa lang ang pangit na. Pastor, ano po yon? Satanic mentality. Satanic, Pastor? Tunog atomic ka. Ah. Anong ibig sabihin ng satanic mentality? Ito po yung mentality na kapag ka ikaw ay nagbigay, bo, pag ako nagbigay, pag ako, di ba, pag binigay ko yan, para namang napakahinang klasiko, para namang naloko ko, naisahan ako. <laughs> Ano yan? Hmm? Bakit ako paiisa dyan sa mga pastor na yan? Bakit ko ibibigay to? Pinagpagurang ko to eh. Ano ko? Bale? Diba? Sayang! Pinaghirapan ko tapos ibibigay ko lang? O, teka, teka. Ano pangako ko sa inyo? Yung sasabihin ko sa inyo, nasa Biblia yan. Okay. Kilala niyo ba si Judas? Kasi kung hindi, pakikilala ko kayo ngayong gabi. Di ba? Kilala niyo po si Judas? Ito pong si Judas, nung pong merong babae na nag-offer ng precious ointment sa Panginoong Jesus, ito pong si Judas ang pinangalanan na nag-react. Naging negatibo po na nung yung babaeng ito na nag-ipon at naghanda ng kanyang precious ointment to offer to our Lord Jesus Christ, inabangan niya ang pagdating ng Panginoon. Eh, alam niyo po mga kapatid, maiba ko, para naman medyo intindihin niyo ng kaunti si Judas kung bakit affected. Alam niyo po ba, yung precious ointment, kung gaano kamahal, katumbas po ng isang taong sweldo ng nagtatrabaho po nung kanilang panahon. Almost a year salary ang equivalent yung pong amount, yung price of that precious ointment, yung alabaster box of ointment. Napakamahal. At nung ibinuhos ito sa Panginoon, alam nyo, sabi ni Judas, anong layunin ng pag-aaksayang ito? Ba, terrible, no? Sayang yan ah. Iko yung binenta, ibinigay doon sa mga mahihirap. Grabe, no? Makatao pero hindi makahesus. Makatao pero hindi makadiyos. Mm-mm. Mahirap pong paniwala ang maging makatao ang hindi makadiyos eh. Naniniwala ako eh. May mga makatao, hindi makadiyos. Pero titiyakin ko, pag naging makadiyos kayo, magiging makatao kayo. Amen? O ito kunyari pa, concern sa mga tao. Pero sabi ng Bible, atin-atin lang to, ho? Sabi ng Bible, hindi naman talaga dahil concern siya doon sa mga mahihirap eh. Kasi siya ang tagahawak ng supot para meron daw siyang ay, sa Bible yun. Ho. Oh. Bahala na kayo. Tingnan nyo na lang doon. Baka sabihin ni Judas, ako pa nagkalat sa kanya eh. Mga kapatid, yun ang hindi ko ma-imagine eh. Na ang binuhusan ng ointment, Panginoon. Minsan hindi ko rin pumaintindihan yun sa mga miyembro eh na kapag ka nagbigay ka, alam mo namang sa gawain ng Diyos. Alam mo namang para sa Panginoon. Pero ba't nangihinayang ka? Ba't ang tingin mo sayang? Ba't ang tingin mo mahinang klase ka? Ba't ang tingin mo naloko ka? O ngayon, kayo na ho bahala. Ano ko anong gusto niyo medyo gaangan ng tawag. Eh para sa puntos ko, nilagay ko satanic eh. Satanic mentality. Dahil for sure, hindi maka-Diyos na kaisipan yung panghinayagan mo, ang ibibigay mo para sa Diyos. Tama po ba ako? Mm-hmm, grabe, no? Satanic. <laughs> Pangalawa naman po ay eh, yung tinatawag nating selfish mentality. Yung satanic, ito yung ang tingin mo sa pagbibigay, naloko ka, naisahan ka, nagsayang ka. Yun naman pong selfish mentality, heto naman yan, may pera ko. Pag binigay ko dyan, edi eh, wala na ako paano na ako? Yan. Ganyan ang ano ha? Ganyan ang dating. <laughs> Mga kaya hindi makapagbigay kasi ang tingin niya, paano na ako? Mababawasan. Di ba? Mawawalan ako. And that mentality, actually, obvious po yan sa napakarami. Di ba? Na ang tingin mo, pag nagbigay ka, kawalan mo. Na kapag nagbigay ka, mawawalan ka. Ang pinoproblema mo, paano ka na? Mga kapatid, kung kristyano ka, hindi ikaw ang bahala sa buhay mo. Kung kristyano ka, ang Diyos ang bahala sa buhay mo. Ah, tingnan niyo yung prinsipyo ng Panginoon. Sino man na humanap ng kanyang buhay, ay mawawalan nito. Pero sino ba na mawala ng kanyang buhay alang-alang sa aking pangalan ay makakasumpong nito. Amen? Kunin po ninyo ang unawa ng mga katagang lumabas sa bibig ng Panginoon na sino man daw po ang mawala ng kanyang buhay alang-alang sa Panginoon. Ha? Sino man ang mawala ng kanyang buhay para sa Diyos ay makakasumpong nito. Mga kapatid, sa totoo lang po, subukan mong angkinin ang lahat ng bagay. Lagi kang may hangganan. Pero kapag ka ang Diyos ang pinagtiwalaan mo sa iyong buhay, mga kapatid, <laughs> magugulat ka. Diba? Kung ano ang kalalabasan. Maring, yung iba po, hindi pa rin ako basta naiintindihan. Diba? Ito ho yung pangatlo. Ano yung unang mentality? Satanic. Ano yung satanic? Pag nagbigay ka, naloko ka. Yan ang kaisipan. Pag nagbigay ka, naisahan ka. Yan ang kaisipan. Diba? Pangalawa, yung selfish mentality. Paano yon? Pag nagbigay ako, eh di wala na ako. Paano na ako? Kawawa naman ako. Yan, medyo samahan nyo ng ganun para damandama. Okay? Okay? Yung pangatlo po, alam nyo kung anong mentality? Scriptural. Spiritual mentality. Ano po yung spiritual mentality naman, Pastor? Kung ang sabi ng satanic mentality, pag nagbigay ako, abay mahinang klase ko, naloko ko, sayang. Ang sabi ng selfish mentality, pag nagbigay ako, edi wala na ako, kawawa ko. Yung scriptural and spiritual mentality, pag nagbigay ako, edi pagpapalain ako. Hmm, Pastor, maniwala ako. Eh kasi nga kanya-kanyang mentality yan. Di ba? Yung hindi ganun ang mentality, hindi maniniwala. At pangako ko sa inyo to, walang pilitan. Kanya-kanyang mentalidad, tama? Eh, ano magagawa ko kung satanic ang taglay, hindi ba? Kanya-kanya basta yan. Pastor, sinasabihan mo ba satanic ako? Hindi po, nagpipreach niya eh. Nagpipreach. Wala akong kahit isa. In pa, kung sa mukha kayo titingnan ngayong gabi, hindi wala akong makitang hapyaw man lang ng pagkasatanic ngayong gabi eh. Wala. Mukha namang mga espiritual eh. Malalaman natin. Kasi nasa ibabaw pa lang tayo mga kapatid. Gusto nyo pa ba lumusong? Baka hindi kayo makaarok. Di ba? Eh kasi ang sabi ng Biblia, give and it shall be. Hmm, pastor, di naman siguro totoo yan. Eh, naintindihan kita kung di ganun ang mentality mo. Di ba? Eh, pastor, ba't ganun? Hindi ganun yung mentality ko. You must be born again. Di ba? So yun ang sabi ng Bible eh. May mga talata ba yan? Hindi ba ang liwanag mga kapatid? na may mga tao po na ganun ang kanilang pananaw kung bakit po sa tagal ng kanilang pagkamana ng palataya, nakakakita kayo ng mga Kristiyano na walang kahinahinayang kapag ka may project, todo bigay, kapag ka po merong mga pagkakataon po sa mga offering, sa mga kung ano-anong gawain sa church, ni walang ka-question-question, bigay lang ng bigay. Bakit? Dahil mahinang klase sila? Bakit? Dahil baliwala ang sarili nila? No! Natutunan lang nila na yun ang kaparaanan para patunayan mo na una, mahal mo talaga ang Panginoon at naniniwala tayo na ang magbigay sa gawain ng Diyos ay hindi kawalan kundi susi upang tayo po ay kanyang pagpalain. Amen? Alam nyo po, yung mga ganito mentality, nai enjoy na nila yan eh. Di ba? Na-experience na po natin yan mga kapatid. So yan yung mga mentalities mga kapatid. Eh ngayon, kung may iba pa kayong alam, ha? at sumobra kayo dyan sa mga mentalities na yan, baka mentalities hospital na po yan. 'Di ba? So, 'yun po ang mga mentalities na tinatawag nating giving.